Hindi ka kakakain. Ay! Nalaglag na nga. Hindi pa nga bayad eh. Ay, nahila ko. Ah, uh, stream is... Ay! Ano ko ang boses ko. Saan ba? Saan ba? Hindi siya. Yung ano, yung live. Sana tayo. Hindi siya gumagalaw, oh. Yeah. job done. Wow, tough one. Parang wala naman ang boses. May boses ba ako? Wala. Wala akong boses. Wala akong naririnig. Sa live ko. Ayan, may audio naman. fish na go. Fish. Hindi pa kamo na ako na-operahan kaya ganun. Hindi pa ako na-operahan. Naboboring na ako kaya nag-livestream lang ako. Bored na seri Hey. Di kanan. Late lang siya. voces.